所以，多读。 that. true soil. Todos esos sueños se los contaba Sakura Kinomoto a su amiga Ugh. Y antes me antes decía, ay, Gustavo tapó el baño. <laughs> No, no me dijo. voy a estar orinando en la calle. ya me imaginaba que estabas despierto. Mm-hmm. Mm-hmm. Ugh.